အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် right and balance နော် uh, nutrition is uh, very important in maintaining the healthy liver နော် this is amazing organ ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့အသေးကိုကောင်းကောင်းနှုတ်ပြအောင်ပြုစုဖို့လိုတယ်နော်အသေးကကောင်းနေတဲ့မြန်ကာလပတ်လုံးသူ့ရဲ့သူ regeneration လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ယောဂတွေကနေထိုင်စားတောက်တွေမှားလို့ nutrition တွေမကောင်းလို့အသေးကိုထိခိုက်သွားပြီဆိုတော့မှသာလဲအသေးကကောင်းကောင်း အလုံးမလုံးနိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိက major causes of liver abnormalities ဆရာ poor diet ကြောင့်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းစင်မှာထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ alcoholism နော် stress တွေပေါ့နော် oxidative stress တွေရှိတယ်အဲ့ stress တွေက liver injury ရရှိတယ်နောက်တစ်ခုက inflammation ပေါ့နော် hepatitis ဆိုရတယ်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကဓာရက်ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ပိုးကဓာရက်ပိုးကဓာရက်ကျွန်တော်တို့အနေတိုင်းစားတော့တွေမစင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသဲမှာသွားပြီးတော့ထိတာတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော် နောက် viral infection ပေါ့နော် hepatitis A B C D E ပေါ့နော်ဒါတွေရှိလာတယ်အခုခေတ်စားလာတာ fatty accumulation ပေါ့နော်ဒါကတော့ fatty liver disease လို့ခေါ်တယ် non alcoholic fatty liver disease လို့လည်းခေါ်တယ်နော် cell ခြေထဲမှာတော့ bile channel ထဲမှာ fatty accumulation ဖြစ်လာပြီးတော့နော်ဒါယောဂတွေရလာတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ benign and malignant cancer တွေပေါ့နော်ဒါတွေရှိနေတယ် drugs တွေကလည်းပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက gallbladder problem ဆရာကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ liver ကိုထိခိုက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ very often the onset of the liver disease is gradual and without specific symptoms ဒါသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက္ခဏာပြယောဂရှိတာနောက်ကျတိတာနောက်ကျပြီเนาะအဲ့တော့ယောဂရှိမှန်းเนาะစောစောသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောစစ်ဆေးရတယ်ပေါ့เนาะမစစ်ဆေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါလေးကကျွန်တော်တို့เนาะမကြခဏမကြခဏကြုံတွေ့ရတယ်သူကဖြည်းဖြည်း gradual အထက်မှာ နော်အကြေမီးအုံးလိုမျိုးလှိုက်စားနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယောဂအောင်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ there are no specific drugs each liver disease has its own specific treatment regime เนาะအဲ့တော့တခုတည်းကနေပြီးတော့ယောဂအားလုံးပျောက်တာတော့မရှိဘူးသူယောဂနဲ့သူတောက်တောက်အောင်ဆေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် liver transplant and stem cell therapy can really be used for the everyone ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကနီလန်တော့ရှိတော့ရှိတယ်အသေးမကောင်းအသေးစားထိုးတယ်ဆိုတော့ stem cell therapy လုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း ဒါကလူတိုင်းအတွက်ကိုလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလုံနိုင်တယ်လူတော့လုံနိုင်တယ်မလုံနိုင်တဲ့လူလည်းမလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ most important defense against liver disease prevention ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကရောဂါတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ practice ကောက်ဖို့လိုတယ်နော် prevention and timely treatment of the uh, disease can cause minimize further damage and stop progression of the liver damage to cirrhosis ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မြန်ရှာမြန်မြန်ကုမြန်မြန်ပြောင်းမှကောင်းတယ်ပေါ့ ကြာသွားရင်နောက်ကျသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာထိခိုက်မှုတွေပိုများသွားပြီးတော့အသက်6တဲ့အဆင့်အထိကိုကျွန်တော်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ oxidative stress တွေကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီဘက်က free radicals ရှိတယ် oxidative stress တွေရှိတယ်ဒီဘက်က antioxidant capacity ဒါ liver ရဲ့ capacity ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ balance လုပ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ကပိုများနေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ reactive oxygen species တွေကနော် acids တွေ antioxidant capacity အဲ့ခါဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်ယောဂတွေကျွန်တော်ရလာမှာအဲ့တော့ liver is particularly prone to problems caused by oxidative stress ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်ဒီပြဿနာတွေကနော်ကျွန်တော်တို့မှာ oxidative stress တွေများလို့ဖြစ်တာ stress တွေကတော့ခုန alcohol တွေပါတယ် drugs တွေပါတယ် fatty liver တွေပါတယ် virus တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ common things တွေကျွန်တော်တို့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်နော် နော် lipid proliferation တွေများလာတယ်နော် glutathione depletion တွေဖြစ်တယ် DNA damage တွေဖြစ်တယ်နော် dementia တွေ protein တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေက oxidative stress တွေပါအဲ့ oxidative stress တွေကနော် membrane proliferation ဖြစ်ပြီးတော့ tissue destruction တွေဖြစ်စေတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ fibrosis တွေဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာ cirrhosis တွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော် alcoholic liver disease ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်နော် vital cell component destroyed by the reactive oxygen species တွေထိသွားတယ်နော် steatosis non alcoholic fatty stage 2 hepatitis တော့เนาะအဲ့ခါမှာ structure ရဲ့ functional alteration တွေဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီကွာ liver fibrosis တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ proliferation of the hepatocellular cells TGF and collagen synthesis တွေရာ fibrosis တွေဖြစ်စေတယ်နော် chronic viral hepatitis တွေကလည်း oxidative stress တွေဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော် steatosis နဲ့ fibrosis တွေဖြစ်စေတယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတာက oxidative stress ကိုကျွန်တော်ရဖို့အတွက် antioxidants တွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ Now optimal level of antioxidants are needed for the maintenance of the liver and immune cell function across all age group ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအစားအသောက်တွေမှာ antioxidant တွေပါလင်ဒီအတွက်ကနော် liver အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ poor nutrition leads to deficiency of the antioxidant nutrients and the body needs increase due to disease and other stressor when even well balanced diets fail to provide optimal levels of the antioxidant nutrients အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က well balanced diet ကတော့ protein fat and carbohydrate တော့ပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်း antioxidant ကိုနော်တည်တည်ချာချာပါဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်မပါနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့က liver အတွက်ကို protection မရနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့နော် free radicals တွေနော် damage cells တွေနော် oxygen stress stocks and drugs တွေပေါ့နော်ဒီဘက်က oxygenates တွေကတော့ oxygen stress stocks and drugs တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးတော့ထိန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေထိန်းသွားမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီယောဂမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် Alors, it is important to remember that treatment with the combined antioxidant nutrient is more effective compared with the monotherapy အဲ့တော့ဆေးတစ်ခုလည်းပေးတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ supportive တွေထည့်ထည့်ပေးတာကနော်ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ because antioxidant have a compartment and tissue specificity ရှိတယ် and direct positivity with each other and recycle and regenerate each other ဆိုတော့ antioxidant activity တွေကနော် liver အတွက်ကိုနော်ပို့ပြီးတော့အသုံးကျလာနေရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ခုလည်းဆေးတစ်ခုလည်းပေးတာဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းပြီးတော့ပေးတာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ် most effective on series and serial nutrients in liver disease ကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့မှာပတ်သွေးတွေอ่ะเนาะတော်တော်ကိုများများเนาะ connection တွေရှိနေတယ်ပေါ့เนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ connection တွေဖြစ်ပြီးတော့เนาะဒါတွေကဒီ oxidant တွေအရှင်တွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် internet ကနေ download ထားလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့10 best foods to cleanse liver ပေါ့เนาะဒါကတော့ဘာတွေလဲဆိုရင် olive oil ပါတယ် lemon juice တွေပါတယ်เนาะ carrots တွေပါတယ် beets တွေပါတယ်เนาะ green tea ပါတယ် နော် turmeric ဒါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်းပေါ့နော်စနွင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက leafy greens တွေပါတယ် avocado ပါတယ် garlic ပါတယ် spinach ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်အသေးအတွက်ကိုကောင်းနေစေဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရဲမှာဒါတွေပါဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တနေ့များများစားပြီးရင်တော့ဒါတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကအသေးကိုနော်တန့်စင်ပြီးတဲ့အစားအသောက်တွေပေါ့နော် CFM, caring for well-being.